Доброе время суток, дорогие друзья и подписчики. Сегодняшнее видео цветной фотостежок в программе Imbert. Поехали. переходим переходим значит э, в сфумата нажимаем yes файл, открыть рисунок, выбираем фотографию, масштабирование, нажимаем просмотр, так далее жмем на кнопку «Больше». Вот так по умолчанию у нас э, ну, как бы черно-белый монохромный рисунок. Ставим галочки во всех остальных цветах. Вот, сейчас они все серым отображены. Нажимаем на любой из этих квадратиков серых. И жмем автоматическая настройка цветов. Теперь жмем ОК. Так, и можно, вот они все перекрасились у нас цветные. Жмем расчет дизайна. Теперь ждем. Все, операция завершена. Жмем Yes. Вот в 3D у нас такая картинка получается. Если все устраивает, сохранить как выбираем наш формат. Или несколько форматов. И жмем ОК. OK. спрашивает, не входит. Слишком много стежков. Нажмем сохранить все. Вот они наши файлы. Можно вышивать. Спасибо за внимание.